В месеца на семейството в Т-маркет може да пазарувате изгодно любимите си продукти в специалните ни семейни упаковки. От 23 до 28 този месец вземете килограм краве сирене само по 3,69 и килограм и 200 грама кремвирши бинер само по 4,49. Т-маркет – практичният избор.